Bu soruda bizden aşağıdaki ifadede bulunan yüzde oranını, yüzde payını ve temel sayıyı tanımlamamız istenmiş. Soru şu. Yüzde %25'i 150 olan sayı nedir? Aslında bizden sorunun cevabını bulmamız istenmiyor. Sadece problemdeki ifadeleri tanımlayacağız. Ama yine de ben önce bu sorunun cevabını bulmak istiyorum. İlk önce soruyu çözelim, daha sonra yüzde oranı, yüzde payı, temel sayının ne olduğunu görürüz. Sadece tanım oldukları için en sona bırakacağım. Önemli olan bence bu problemi çözebilmek. Soru, hangi sayının %25'i 150'dir diyor. Başka bir deyişle 150 hangi sayının %25'idir? Aynı şey. %25'i 150 olan sayıya biz x diyelim. Soruyu çözmek için bulmamız gereken bu x sayısı. Peki hangi sayının %25'i 150'dir? Bakalım x'in %25'ini aldığımızda bu x'i %25 ya da 0,25'te çarpmakla aynı şeydir. Bu iki ifade tamamen aynı. 150 x'in %25'idir. Ve şimdi bu eşitlikteki x'i bulalım. 0,25 çarpı bir sayı 150'ye eşit. Şimdi bunu çözebilmek için önümüzde iki yol var. İki tarafı da 0,25'e bölebiliriz. Ya da 4 tane 25 kuruşun 1 lira edeceğini bildiğimiz gibi direkt olarak eşitliğin iki tarafını da 4 ile çarpabiliriz. İkisinden birini tercih edebilirsiniz ama ben ilkini kullanacağım çünkü cebir problemleri genelde bu yolla çözülür. İki tarafı da 0,25'e bölelim. Böylece denklemin sol tarafında sadece x kalır, sağ tarafta da, sağ tarafta da 150 bölü 0,25 ifadesi kalacak. 150 0,25'e bölündüğünde kaç çıkar bunu bulacağız. Daha önce buna benzer alıştırmalar yapmıştık. Ondalık bir sayıyla bölme yaptığınızda yapacağınız ilk şey basamağı sağ kaydırarak tam bir sayı elde etmek. Eğer bu değişikliği bölen için yaparsanız, tabi bölünen sayı için de aynı değişikliği yapmamız gerekiyor. Evet, buradaki sayı 150 ama biz buna 150,00 diyeceğiz. Neden böyle dedik, birazdan anlayacaksınız. Eğer 0,25'i yüzde çarparsak ne yapacağız? Ondalık basamağı iki basamak sağa kaydırırız. Bu işlemi 150,00'a da uygulayacağız. Orada da ne olacak? 15.000 elde ederiz. Virgülü iki basamak sağa kaydırırız ve bu durumda 150 bölü 0,25 ile 15000 bölü 25 aynı sonucu verecektir. Hemen hızlıca işlemi yapalım. 1'in içinde 25 yok, 15'in içinde de yok ama 150'nin içinde var. Hem de 6 tane. 100'ün içinde 4 tane varsa 150'nin içinde 6 tane olur. 6 çarpı 0 virgül, düzeltiyorum, o şimdi 25 oldu. Basamağı kaydırmıştık, basamak şimdi burada. 6 çarpı 25 eşittir 150. Çıkarırız, kalan yok. Şu sıfırı aşağı indiririz, sıfırın içinde 25 yok, 0 çarpı 25 sıfır eder. Çıkaralım, yine kalan yok. Son sıfırı da aşağı indirelim. Sıfırın içinde yine 25 yok. 0 çarpı 25 sıfırdır. Çıkardık ve kalan yok. 150 bölü 0,25, 600'e eşitmiş. Bunu aslında akıldan yapmak da mümkün. Çünkü denklemin bu bölümündeyken 0,25x eşittir 150 kısmındayken ne yapabilirdik? İki tarafı da 4 ile çarpabilirdik. 4 çarpı 0,25 ile 4 çarpı 1 bölü 4 tamamen aynı şeydir. 4 çarpı 150 de 600'dür. Tercih tamamen size kalmış. İki yolla da çözmek mümkün. Eğer 150 bir sayının 0,25'i ise 150 sayının 1 bölü 4'üdür diyebilirsiniz. 150 bu sayıdan küçük olmalıdır ve 150, 600'ün dörtte biridir. Şimdi soruda bizden esas istediklerini cevaplayalım. Yani tanımları yapalım. Yüzde oranı nedir? Bu soruda yüzde oranı başındaki işaretten de anlaşılacağı gibi yüzde 25 gibi görünüyor. Şimdi yüzde payı ve temel sayıyı bulalım. Temel sayı çok büyük ihtimalle yüzde 25'e alınan sayı. Yüzde payı ise yine benim anladığıma göre temel sayının alınan yüzdesine eşit. Temel sayıyı yeşille yazayım. Temel sayı yüzdesini aldığınız sayı. Yüzde payı ise yüzdenin eşit olduğu sayısal değer. Yüzde oranın yüzde 25 olduğunu zaten görmüştük. Bu yüzde oranı, yüzde 25'ini aldığımız sayı ise temel sayı. Yani 600. Bunu da bulduk. Öyleyse yüzde payı da 150'dir. Yüzde payı da burada. Yüzde payı 150. 150, 600'ün yani temel sayının yüzde 25'ine eşittir. Bence önemli olan bu problemi nasıl çözdüğünüz. Kavramları zaten biliyordunuz. Sadece tanımları ve isimleri tekrarlamış olduk.